маро модар куҷо кардӣ ту охиравонам ғарибам бекасам ман нотавонам на ҷои хоб аст ту на манзили зист ғарибӣ бубин дар кӯчаҳо ман хору хазонам куҷо шуд пеши рӯят модари ҷонам غریبی کردی جدا از مادرم غریبی کردی جدا از وطنم خدایا بر غریبان بکن یاری غریبی